políticas y seguridad. Cuando usas YouTube, te unes a una comunidad de personas de todo el mundo. Cada característica nueva y genial de la comunidad en YouTube implica un cierto nivel de confianza. Millones de usuarios respetan esa confianza y nosotros también confiamos en que te comportarás con responsabilidad. Seguir los lineamientos de más abajo permite que YouTube siga siendo un lugar entretenido y gratificante para todos. Es posible que no te guste todo lo que ves en YouTube. Si encuentras algo que te resulta inapropiado, envía tu denuncia mediante la función para marcar para que el equipo de YouTube lo revise. El contenido marcado se revisa minuciosamente durante las 24 horas del día, a fin de determinar si infringe nuestros lineamientos de la comunidad. Here are some common sense rules that'll help you steer clear of trouble. Please take these rules seriously and take them to heart. Don't try to look for loopholes or try to lawyer your way around the guidelines, just understand them and try to respect the spirit in which they were created. ヌードや性的なコンテンツ YouTube では、ポルノや性的なコンテンツを許可していません。これに該当する動画は、たとえ自分自身を撮影したものであっても、YouTube に投稿しないでください。また、 YouTube は警察当局とも密接に協力し、子供に対する搾取を通報しています。Опасный контент. Не публикуйте видео, побуждающих зрителей, особенно детей, к действиям, которые могут привести к серьезным увечьям. Такие ролики мы либо удаляем, либо устанавливаем для них ограничения по возрасту. nasilan ili eksplicitan sadržaj. Nije prihvatljivo objavljivati sadržaj s nasiljem ili krvavim prizorima čija je osnovna namjera šokiranje i senzacionalizam ili su nepotrebni. Eksplicitan sadržaj u obliku vijesti ili dokumentarnog materijala trebao bi sadržavati dovoljno informacija da bi gledatelji znali o čemu je u videozapisu riječ. Nemojte poticati druge korisnike na bilo kakav oblik nasilja. Obtěžování a kyberšikana. Na YouTube není povoleno vkládat urážlivá videa nebo komentáře. Jestliže obtěžování překročí určitou hranici a přeroste v úmyslný útok můžete, je nahlásit a bude odstraněno. Pokud vám někteří uživatelé přijdou nepříjemní nebo protivní, jednoduše je ignorujte. spam, siêu dữ liệu gây hiểu lầm và lừa đảo. Không ai thích spam cả, vì vậy bạn không nên tạo mô tả, thẻ tiêu đề hứa hoặc hình thu nhỏ gây hiểu lầm nhằm tăng số lượt xem. Bạn cũng không nên đăng một số lượng lớn nội dung không có đối tượng mục tiêu cụ thể, không phải là nội dung mà người xem mong muốn hoặc nội dung lặp đi lặp lại, bao gồm cả nhận xét và tin nhắn riêng tư. Fenyegetések. Szigorúan elítéljük mások kihasználását, fenyegetését, zaklatását, megfélemlítését, a mások személyes adataival való visszaélést és magánéletének megzavarását, valamint mások erőszakos cselekedetekre való felbújtását és az általános szerződési feltételek megsértését. Aki efféle cselekményt követ el, azt akár véglegesen is kitilthatjuk a YO utóbéról. Direitos autorais. Respeite os direitos autorais. Envie apenas vídeos feitos por você ou dos quais tem os direitos de uso. Isso significa que não é permitido enviar vídeos que não tenham sido feitos por você ou utilizar conteúdo de propriedade de terceiros, como músicas, trechos de programas protegidos por direitos autorais ou vídeos feitos por outros usuários sem as autorizações necessárias. Acesse nosso Centro de Direitos Autorais para mais informações. Datenschutz. Wenn jemand ohne deine Erlaubnis deine personenbezogenen Daten gepostet oder ein Video von dir hochgeladen hat, kannst du die Entfernung von Inhalten basierend auf unseren Datenschutzrichtlinien beantragen. Usurpation d'identité Les comptes créés pour usurper l'identité d'un individu ou d'une chaîne seront supprimés conformément à nos règles en matière d'usurpation d'identité. Sicurezza dei minori. Scopri come proteggiamo i minori nell'ecosistema YouTube. Inoltre, tieni presente che lavoriamo a stretto contatto con le forze dell'ordine e che segnaliamo le attività che mettono a rischio i minori. 추가 정책 다양한주제에관한추가정책입니다如果 YouTube 创作者的行为包括于平台上和或平台外的行为，对我们的使用者、社群或生态系统造成伤害，我们可能会在评估若干因素后采取因应措施。考量的因素包括但不限于行为的恶劣程度。 以及伤害行为是否反复出现等。至于实际的处置方式，轻则停止创作者的相关权限，重则终止账户。